2014 жыл мен ол кезде 12 жастағы әлі де ойын ойнап жүрген бала едім алтыншы сыныпты бітірген кезім жазғы демалыс басталып басқалар сияқты қалаға қыдырғым келді әр демалыс сайын тұрмысқа шыққан әпкемнің үйіне сіңілім екеуміз қыдырып барамыз әпкем өзі де үйге қыдырып келіп кетерде сіңілім екеумізді өзімен бірге алып кететін сол бізге қыдырған қызық еді бізді анам шығарып салды әпкем алысқа тұрмысқа шыққан біз автобусқа мініп жол жүргелі жатқанда анам жүрегім ауырып тұр деп жылағысы келіп тұрды біз түк те мән бермедік бала болып қыдырып әпкемнің үйіне ойнап жүргенге мәзбіз ғой көп ұзамай қаралық бар келді әпкемнің қатты жылап жатқанын көрдім енесі оны жұбатып жатып біз сіңілім екеумізге көшеге ойнаңдар деп үйден шығарып жіберді сол күні түнде ауылға қарай жолға шықтық бізге жездем аталарың қайтыс болыпты деп айтты ал әпкем біресе жылап біресе бізді құшақтайды арасында жылап қайта-қайта есінен танып қалып жатты түн ортасында атамның емес біздің үйге келдік көліктен әпкем мен жездем ата-енесі бәрі түсіп кетті Сіңілім екеумізге осында отырыңдар деп қалдырып кете барды сіңлім екеуміз ештеңе білмей көлікте отырмыз сіңілім неге біздің үйге келдік дейді үйде жылаған адам көп мен де түсінбей сіңіліме атаның үйінде кішкентай балалар көп болған соң біздің үйде жаназа болатын шығар деп айтып қоям солай айтып бола бергенімде әкем келіп бізді құшақтап жылады сол кезде қайтыс болған өзімнің анам екенін бірден түсіндім әбден жылап көзім ісіп кетті жаназа болған кезде көршімнің үйінде еріксіз күштеп апарды анашымды табытпен шығарып салғанын бәрін терезеден қарап тұрып жылап қоштастым қандай қиын еді кеше ғана аман-есен бізді шығарып салған анам қалай тез айырылып қалдым өмірдегі тірегіміз анашымнан айырылған мына тірі жетім біздердің күніміз енді не болмақ анашымның қырық күндік асы өткенше әпкем де нағашы апаларым өзімнің туыс апам кезінде мені асырап алған бәрі үйде болды көпшілік болған соң анамның жоқтығы аза білінбей жүр қырқы өтіп біткен соң бәрі үйіне қайтып кетті үйде мен сіңілім інім әкем ғана қалдық үйдің іші қандай берекесіз болып кеткен айта алмаймын бұл үйдің сәні де мәні де анам екен мен тамақта жасай алмаймын қолымнан ештеңе келмейді сол кездері қатты қиналдым анашым бар кезде ыдыс та жуып көрмегенмін соншалықты ерке болдым анашым бізді еркін өсірді әкем болса ішкілікке салынып кеткен көшеден жатқан жерінен ауылдағы үлкен ағалар үйге сүйрелеп әкеліп тастағанда қатты намыстанған едім әкеме де оңай емес екенін түсінемін сонда да біздер үшін қиындыққа шыдағанда біздің көздеріміз жәудіреп әкешім енді ішпеші деп сіңілім екеуміз жылайтынбыз әкем мемлекеттік жұмыс істейтін еді айлығын алғанда маған әкеліп қолыма ұстатады күн демей түн демей жұмыста болады жұмыстан қолы босай қалса ішетін біздер дүкеннен ролтын алып іше беретінбіз қатты қиналдым інім ол кезде алты жасар анашымның суретін ұстап алып столдың астында тығылып жылап отырғанда жүрегімді біреу жұлып алғандай болады қайтейін енді тағдырымыз солай болды арада бір жыл өткен соң әкем үйленем деді біздің қарсы болғанымызға қарамады әкесінің екінші әйелі бар деп сыныптастарым мазақ ететін сияқты біздің үлкен ағамыз бар ағам басқа қалада жұмыс жасайтын ол үйлене берсін деген бір күні үйге бір әйелді әкеліп таныстырып ағайындарымен ойласып ертеңіне үйге әкелді ол келгеннен мен жақтырмадым сіңілім мен інімді мама деп айтуға үйретті мен соған ашуландым ол бізді адамқорлық көрмейтін әкем бала-шағама қарап тамағын беріп отырса болды деп үйленген екен үйленген соң әкемді танымай қалдым інімді өгей анам ұрып жатқан жерінен үстінен түсіп қалғанда ол кезде әкем ішіп келіп ұйықтап жатыр екен мен інімді қорғау үшін өгей анаммен ұрысқан едім ол әкемді оятып алып қарашы маған сөз қайтарып тыңдамайды деп бізді әбден жамандады әкем соның сөзіне еріп мені тепкілеп ұрып тастады сол күні әкемді жек көріп кеттім сол сезімнен әлі де арыла алмадым ағама хабарласып болып жатқан жағдайды айтсам сенбейді өздерің айтқанын тыңдамайсыңдар дейді иә мен басында қарсы болғаным рас әлі де қарсымын өйткені ол бізге еш уақытта мейірімділік танытпады өгей шешемнің істеген тірлігіне шыдамай киімдерімді жиып әкемнің ағасының үйіне кетіп қалдым негізі мен туылғанда әкемнің ағасының балалары болмаған ол кісі кеш үйленген мен мектепке барған жасыма дейін сол кісілердің қолында өскен едім мектепке барғанымда қызды болып мені өз ата-анама берген содан сол үйге кетіп қалып сол үйде тұра бастадым әкемнің ағасын әйелін апа деп атайтынмын Апа мені өз балаларынан артық жақсы көретін мен үшін өгей шешеммен ұрсып менің сөзімді сөйлейтін өз үйіме бөтен болдым сіңілімді мектепте көріп қалатынмын ол мені көріп екеуміз құшақтасып жылап аламыз мен де сенің қасыңа барайыншы дейді мен болсам сәл шыда мен үйге қайтамын деп жуатамын кейде анамның суретін алып анашым бізді осылай өмір сүрсін деп тудың ба оңай тастап кете салдың жек көреміз сені деп таңға дейін жылап көзім ісіп тұратынмын әкем екінші әйелімен екі жыл тұрды сол екі жылдың ішінде ағам басқа қаладан өз үйімізге келіп үйленетін болды ағам үйленіп өгей шешем жеңгеме де тыныштық бермеді салақ бәлесің жәлеп деген сөздерді айтатын бұрын біз айтсақ сенбейтін ағам өз көзімен көрген соң таң қалды әкем болса Қашанда да сол әйелдің сөзін сөйлейді үйде жиі ұрыс болды ұрысқан күннің ертесінде біз бәріміз тойға кеттік өгей шешем бармаймын деп үйге қалған тойдан үйге келсек бір затқа дейін қалдырмай өгей шешем әкетіпті өгей анам бір затқа дейін қалдырмай тіпті шай ішетін кесеге дейін әкеткен әкем сол кезде көзі жетті біздің сөзіміз дұрыс екеніне дүние құрсын бәрін жаңадан алып өзіміз енді тыныш болдық па дегенде жеңгем маған тыныштық бермейтін болды мен сонда өгей шешемнің алдында жеңгемнің сөзін сөйлегенім бекер болды ма деп таң қалдым бізден қандай қате кетті түсінбеймін сіңілім інім үшеуміз еш уақытта өз дегенімізді жасамадық бәрінің көңіліне қарадық жеңгем ағама мені жамандап әр жігітпен жүреді деп өтірік айтқан ағам маған ұрсатын тыныш жүр деп боқтайды мектеп бітіріп оқуға түсе алмай жеңгем ағама айтып оқуды не қылады одан да курс оқысын деп менің көзімше солай айтты өзім жұмыс жасап оқуға түсейін десем қалаға жібермеді ағам әр басқан қадамымды аңдып отыратын еді содан шаштараздың курсын оқытты шынымды айтсам оған менде қызығушылық болмады қанша тырыссам да үйрене алмай қойдым бір күні сол курсқа бара жатып көлік апатына түстім мектеп бітіруге бір ай қалғанда апам яғни әкемнің ағасының әйелі ауыр дерттен қайтыс болды апаттан кейін денсаулығым нашарлап бір қолым қатты сынып инсульт алдым бір қолым мүлде істемейді емдетпеген жерім жоқ содан бері үйде отырдым жеңгемнің көңіліне қараймын маған ауыр сөздер айтатын мүгедек бәле болдың ғой басымызға дейді қолымның ғана істемейтіні болмаса өзіме білінбейді ешкімге ауырлық түсірмей басында ауыр күйзеліс болғанымен одан кейін үйреніп те кеттім бір күні қалаға Жұмыстарымен шығып едім сол апаттан кейін бір жылдан соң бірінші рет үйден шықтым асығып таксиге міндім онда ішіп алған кісілер отыр мені зорламақшы болды көлікті тоқтат жібер деп жыласам да тыңдамады қатты қорыққанымнан қатты жылдамдықпен келе жатқан көліктің есігін ашып жерге құладым сумкам есікке ілініп қалып көлікпен біраз жерге сүйрелдім көрер жарығым бар екен көзімді ашсам скорыйда жатырмын бір кісі көріп қалып шақырыпты Зорлақсы келген адамдарды сол күйі таба алмадық сол күннен соң мендегі қорқыныш үрей тағы бар үйден мүлдем шықпайтын болдым бірде туысым таныстырған адамға мүлдем танымайтын жігітке тұрмысқа шығып кете салдым шынымды айтсам өз үйімнен кетіп қалғым келді жеңгемнің жегіп сөйлеген сөздерінен әбден шаршаған едім аллаға шүкір күйеуім өте жақсы адам болды барлық қалағанымды жасайды енем де өте момын кісі бірақ біз бөлек тұрамыз бір жылдан асты әлі де сәбилі бола алмадым күйеуім бұл үшін маған бірде-бір рет сөз айтқан емес әр кез көңіліме қарап жүрді бірақ мен өткен өмірімді жек көремін балалық шақ болмады көңілді жастық шақ болмады өз қалауымды жасағым келсе де жасай алмадым әлі де оқығым келеді бірақ өз қалауымды білмеймін не нәрсеге икем бар екенін де білмеймін ал үйге келсек ол жаққа мүлдем барғым келмейді қашан барсам да әкем мен жеңгем бір-бірін жақтырмай бір-бірімен ұрсып отырады әкем сол күйі үйленбеді анам мен апамның басына жиі барамын оларды қатты сағынамын әкеме деген ауыр ренжім әлі де бар жек көріп тұрамын қазір арақты қойған қанша жақсы қараса да тепкілеп ұрғаны әлі де көз алдымнан кетпейді қазіргі кезде сіңлім мен інім үйде әкеммен бірге тұрады жеңгемнің екі баласы бар сіңілім биыл мектеп бітірді тура өзім сияқты қалауын білмейді көмектескім-ақ келеді бірақ өзім не істерімді білмей жүргенде оған қалай көмектесерімді де білмеймін мұнымен айтқым келгені ананың қадірін біліңіздер үйдің берекесін келтіретін әйел ғана ешбір бала анасыз өмір сүрмес екен соңы